Corn. Oh, huwag niyo layuan. Wala akong baril. Hindi, madam. Kanina ako didikit. Ano yung gusto mo, madam? Madam, Ano gusto mo, madam? Sige, sige, meron ako. Kit, kit, madam. Sige, bigyan kita. Sige, sige, sige. Madam. Ate, magtira ka naman. Para sa sarili mo. Oo nga. Di ako nga tiga-healer niyo eh. Paprotektahan ko kayo. Pero ako tiga-healer niyo. Meron ako weapon arrow. Arrow weapon. Tayo pupunta. Susunod lang ako sa inyo. Sino, sino leader? Dito ka. Me! Miss number 4. O sige, sige. Ikaw, commander. Ito ka, commander. Commander. Commander Bawang. Oy, okay, commander. Ito ang pagpapuri ko sa'yo, commander. Diba, sa saludo kami sa'yo dahil dyan sinasayawang kita. Sige. Yung pangalan ko lang, Oh, dapat may driver. Tayo. Oh. Ikaw mo tayo ako driver. Oo. Oh. Madam, ako si Commander Kitkit. Commander Kitkit. O, ka Commander Kitkit. <laughs> Wonder Ball Ball, ka na. May ba may mga baril na ba kayo? Paano nyo ako poprotektahan? Baka wala pa kayong barrel ganlat sa akin. Aglot mo na kayong baril. Hala, may kami! Ngayon na, may kami! Ngayon na! May kami! <laughs> Basta, nila ako, guys. Hila ko, hila ko. Hila ko, heal. Heal. Healer. relax, relax, relax. Relax, relax. okay, nakaligtas po kami sa unang pagsugod. Ang hirap pala, nakakatakot. Pag wala kang baril. So, nakaligtas po tayo sa unang pagsugod, mga Lodi. Pasugutin tayo! Wala akong baril. Asan ba, madam? Hindi ko alam. Yun, nagbubay ko. Makusa lang Hoy, tingnan <laughs> Grabe ka. Hello, may gadgets malapit lang! Tukmol! Ah, wala, wala. Meron, ayan na! Uy, back you, bitch! Uy, back you! Uy, uy, uy, masama layo! Ayun, nasa malayo! No, no, wait! Uy, tara, madam! Kayo bahala, magtatago lang ako dito. Protektahan nyo ako. Ako para si madam. Ay, huwag may layo sa kanila. Rush tayo. bitch. Ayun, may papunta rito! May papunta rito! Ayan! May footstep! May footstep! Uy! Pag-uwi Takbo! Uy! galing. Ang galing na mabantay ko. Nakano tayo, madam. Naka, ah, dalawang ligtas na kami, guys. Dalawang pagsugod na ang aming nalampasan. Natago na ulit ako. Guys, malapit na tayong magtagumpay. 11 na lang yung kalaban. 11 na lang. At tayo, magsasaya. Oy, iniwan nyo ang driver mo. Game, game, game, game. Wait, wait, tandaan nyo to. Lamborghini to. Tandaan, Lamborghini. Lamborghini. Lamborghini. Helicopter. Tingnan mo. Oh. Kita yung ano. Hindi, may dala akong gas. <laughs> Kuya. Saan tayo pupunta? Kuya. Uy, saan tayo makapunta? Mga kumol. Kailangan na. Paprotektahan niyo ako ha, ba mamatay ako. Konti na lang kalaban. Bawal mag-glitch. Ay, bawal yun. Sino ako nag-glitch? Gusto mo, hindi mo mudag? No, no. Gusto niyo kit-kit? Siya, loot, loot na ko yun. Loot niyo La, la, la, la. Oy. What's the plan? Kayo. Captain! Saan ka pupunta? Captain! Saan ka pupunta? Baboy daw. Paano mo paprotektahan kung aalis ka na? Mamatay ka na. Tara na, driver. Paano natin lalabas sa sakyan? Hindi kaya mo daw kasi ako ang pinakamagaling. Ako ang professional na driver. Professional driver ba to? Captain, ano, may nakita na ba siyang kalaban, Captain? Wala, wala, wala pa. Clear na ba? Clear? Negative, negative. Negative. Oh, ah, ang galing mag-drive nitong driver natin. Tama lang naging driver, diba? walang gasgas. gas Oy, Torex. Captain, sa, ano plano natin, Captain? We need to go in the circle. Oh, we need to go in the circle daw. Let's go. Rodila. Tabi Oh. Ayun na. May pat na ako sa'yo. Ako pa, Captain! Malalaglag tayo sa bangin, Captain! Captain! Hindi tayo sa bangin. malalaglag kasi ako ang pinakamagaling. Na. Professional yung Sabi na tayo, Captain! Galing nga tayo rito eh. Ayaw ako ano yun, madam mo. Oh. Ayaw ko bigyan ng sweldo. <laughs> Ala, Captain, may kalaban dito, Captain. May sasakyan, Captain. Fall back, fall back, fall back. Fall back, fall back, back. Fall back, fall back. Dito, dito, dito, dito. Diretso, diretso, diretso. pa rin. <laughs> Captain, may kalaban dito, Captain. I-check niyo mo naman, Captain. Uy, Captain, may kalaban na, Captain. Captain, may kalaban. Dalihan nyo, may footstep! Protect, protect ko! Tanungan nyo ako, wala akong baril! Bye, bye! Ha? Ah! Ah! Captain, binabawasan nila ako! Wala, napunta ako sa labas! Ayun na, ayun na! Dito ako, dito ako! Saan ka, madam? Saan yun? Uy, si number 3! May namatay pa sa atin? <laughs> Captain, ano na nangyari? Quiet, quiet, quiet, quiet. Quiet, quiet daw. Captain, ano ginagawa mo dyan? Teresa, ano anong ginagawa mo dyan? Ah! Uy! Huwag kayo magtulakan, malalang papunta kayo sa labas. Tinutulag ako, madam. Yun lang, I'm protected. Okay, granada dala ko. Oh. Asa may kalaban nyo? guys! O, oh, ta galing mo, galing, galing mo na mga ah, update! Saan ba yan? Saan ba yan? Saan ba yan? Ano? 150! Buklata yan eh. <laughs> Captain, paano gagawin natin? Wala na tayong sasakyan, Captain. Ako ang bahala sa inyo. Yung driver natin nag-aalay na ng buhay. Wag! Wag! Wag! ka pwede mamatay. Tara na, Captain. Cover mo na ako. Kailangan na natin gumalaw. Hindi ko kayo patubayaan. Dahil ako ang pinakamalakas. Captain, I need you! Madam, sige madam. Madam, tago ka lang madam. Cover niyo ako. Ik-clear niyo, ik-clear yung mga dadaanan mga dadan dito matasapak. Ah! Ano? This is so cute. This is so cute. Halika dito, bakla. Captain, ah! Captain, bumabalik yata, Captain. Ah, Captain, andun sila, Captain, sa may palo. Taka lang, taka lang, madam, madam. Don't panic, don't panic. Dito lang ako. Hindi oh. Ito takot ako. Pangit bawal dyan, pangit. Pangit bawal dyan. Ah. ah! Ano nangyari sa inyo? Cap Captain Renz na knockdown. Ako na, ako na mag-healer. Where are you? Where are you? Ah. guys. clear na ba yan? Clear na, clear na, clear na. Pwede na ako magtago sa loob. Ayan, shots! Nice! chicken! Oh, chicken Ooh, yay! Success! Kaya, print screen natin, print screen, print screen. Hindi po, madam. Hindi, okay.